Hara gedib, oğru geliyor. Deyəndə de oğru gelir. Gelib oğru gelir, tutal içeri. Bəs zaten. Kiraya pulan verəmirəm, ev yasmadı, gedib oğru gelir gətirib verir. Hardan alım verim? Gedim cinayət eləyim, yatım içeride. Onlara nətər deyəcəklər adama? Hambal lazımdır. Sən gedib diplom alacaqsan, sabah buna deyəcəksən ki, mən sənə hamballıq eləmirəm, mən sənin atına, itinə, pişiyinə, qoyununa baxmaq istəmirəm, mən müəlliməm, mən rəssamam, mən hüquqşünasam. Təkcə budur. Və təbii ki, eyni zamanda da, eyni zamanda da milyonlar yığırlar. Sırf dövlət belə baxanda, qardaş, həmin adam da gedər İran agentinə deyər ki, qardaş, haranı sizdən şəklini çəkim, qazını İmişlidən buradan bizə İmişli rayonuna, İmişli rayonuna şəhid atası müraciət edib. 600 manat qaz pulu var. O boyda İmişli rayon icra başçısı şəhid atasının qaz pulunu ödəyə bilmir. Şəhid atasının da imkanı yoxdur. Bugün şəhid atası qazsız oturub evdə və İmişli rayonunda icra başçısı oturub əyrini qoyub əyğinin üstünə. Görün nə bəhanə gətirir. Bu deyil ki, bax, mənim az yaşlı uşağım vardı ya, buna demək iş tələb olunmur. Sosial yardım düşür. Amma bunlar sosial yardım vermək istəmir axı. Nə deyirlər ona bilirsiniz Məhət xanım? Sizin sığındığınız evdə yaşayan atanız ve ananızın iş kabiliyəti olduğu üçün onlar işləmədiyi üçün sizə sosial yardım verə bilmədi. Yəni qardaş bu, bu ayrı ailələrdir. Bir ailə başqa ailəni ağuşuna götürüb. Yəni sən necə buna vermirsən atanla anan işləmir deyə biz sənə sosial yardım vermirik. Yəni çıx küçədə qal biz sənə 200 manat yardım verək. Belə bir şey mümkündür. Bizim öz sığmaz şeydir. Bizim öz qohumlarımızın birinin başına gələn hadisəni mən deyim. Müraciət edib sosial yardım almağa 4 uşaq, 6 nəfərlə gəlirləri, gəlir yerləri yoxdur. Neçə ay gözləyiblər e, Sahil müəllim Babayevin Əlahəzrət e, nə deyir o, e, e, qeyd alanları gəlib bunların evlərinin şəraitini yoxlamalıdırlar ki, bunlara sosial yardım düşür ya yox. Həmin onlardan baskın ediblər evə bir gün, o hər dəfə deyirəm, gəliblər görürlər qaynatası yatıb orada. Qaynatası da bunlara qonaq gəlibmiş. Deyir, aha siz burada göstərmişsiniz 6 nəfər, evdə 7 nəfər var, sizə sosial yardım düşmür. Deyir, bala qonaq gəlib, qaynatamdır, evdə yatıb, nağam, yox edir, sənə düşmür. Yəni, bəsdir, belə bir abırçılıqlarla təbii ki, dövlət də inkişaf eləməz. Bəzi küçələrə gedəndə görürsən ki, o zombi kimi cavanlar, biri göyə baxır, uluyur, biri yerdə sürünür. Yəni, bizim gənclik niyə bunu yaşamalıdır? Hansı 3-5 dəyiz pul hə, qazanacaq deyə gəncliyimiz niyə məhv olmalıdır? bundan istifadə e, eləyirik? Bizi adiləşdirəcəklər, adiləşdirəcəklər. Biz buna qarşı mübarizəni, buna qarşı mübarizəni qətləşdirməsək, nə eləmək? Mübarizənin iki yolu var. Bir profilaktikdir, bunun qarşısını almaq, yəni gənclərimizə tərbiyə vermək, əxlaq öyrətmək, milli mənəvi dəyərlər üzərində böyütmək, dini başa salmaq, bunların haram olduğunu başa salmaq. İkinci bir tərəfdən də bu narkotik tacirlərinə, bu ölüm tacirlərinə imkan verməmək. Yəni, mən baxın, tutublar, mən artıqam, tuturlar üstündə 5 kilo görə. A, bunu nəyə tutursan, gülləni vur başına, demən ki, öldü. Ömürlük, ömürlük və ölüm hökmü ver, görüm kim gətirir. Yəni, fərqi yoxdur, kişisi, qadını, yaşlısı, qoza, bu işdən məşğul olan hamı, məsələn, Şərqi Asiya ölkələrində səhv eləmirəmsə, bir çoxunda ömürlükdür. Ölüm cəzası belə var bəlli bir miqdardan sonra. Məsələn, 1 kilodan artıq 1 kilo 1000 qramdır. Mən sizə deyim təqribən, baxın təqribi özünüz üçün hesablayın. 1 qram e, narkotikdən 10 dəfə istifadə olunur. 10 dəfə o iynə deyilə 10 dəfə 1 qramdan. İndi fikirləşin 1 kilonun içində 1000 qram var. 1000 qramda vurun ona nə qədər elədi? 10 min 10 min adamı zəhərləyirsən sən 1 kilo ilə. 1 kiloda balaca dəftərə oxşu, oxşu. Yəni bu varlanır deyə əsas onların haram xoşu olsun burunlarından gəlsin. Yəni ya əvvəl axır bu dünyada da cavab verəcəklər. Əgər bu dünyada bu və digər səbəbdən e, belə deyək, cəzasız qaçıb ölə, öləcəklərsə Allah qarşısında cavab verəcəklər. Mən, hə, mən, hə, hə. ki, buradan bu qədər qan qarğış, bu qədər nifrət qazanıb, o pullara aparıb yatırdır sizə Fransaya, Londona. Orda qapılarda sürünəcəksiniz, qaytarmayacaqlar pullarınızı. Elə günahı cəzası üzərinizdə qalacaq, pulları da yeyə bilməyəcəksiniz inşallah. Məhət xan, nə 100 il kimdir yaşayan, 65 yaşa çatmır, kişilərin 45 faiz. Bunların gözləri, qulaqları, qəlbləri əvləri möhürlənib, bunlar bilmirlər. Evlərinin içində, baxın, evlərinin içində evlatları o köpük qusanda narkotikdən, onda ağılları başlarına gələcək ki, biz cəmatın balasının başına nə oynatsın. Para baxır bunlar. Hə, Yarıda qocalar. Pensioner kişi evinə oturur, nə oynadan gəlib hambal bazarına durur. Bir dəqiqə deyir, deyir söyləyərdim, bir dəqiqə. Deyir 70 manatdan. Sosial yardımlar. Bir dəqiqə. Pensionerdən sotda döyüləm. Pensionerdən gəlirim yox, pensiyam yox. Hə bir dəqiqə deyirəm, pensiyam yox, torpağım yox. Hanı mənim sosial yardımım? Sual odur ki, axırımız nə olacaq? Əvvəlimiz nə olub ki, axırımızda nə ola? 75 tane oğlan var burada. Hansının cibində pulu var? Özüm özüm bağışlaya bilmirəm. Öl ölürəm indi mən hazırda Görə pulunuz var cibində? Ha. Yox. Deyin, var deyin. Niyə demirsiniz? Uşaqların aclardan Allah. yoxdur. Allah. Bunu millət görmür. Belə buradan avtotrasdan maşınlar keçir, hökumət keçir. Hanı bəs? Görmür bu cemaat acından qırılır. Yok ya, iş yeri ki başçı buradan kesenin yol bağlıyla cemaatı yığırlar. 10 faiz ha? kıymet kalkızmadan, pul kalkızmadan. Bizim hiç siyasına yok. Hambal hiç siyasına yoktu. Millət acından qırılır. Bildim ben indi axırımız nə olacaq? Axırımız yoxdur. O axıra qalan biləcək. Axırımız qədər. Axıra qalan biləcək. ahırımız? Ne Nədir? Sözümüzü deyəndə polisler bizi döyür. Dağılır. Sanur topun kanın altına der çıkın geldik buradan. Ben bu boyda hükümetini görmüyor. Kim millet burada şimdi öyle cimde bir mat pulu yoktu. Çöreği alma. Görmüyor. Kredide değil. Devlet getirin hükümete kredi dedi. ne ödeyeyim? İşleyersen ödesin de kardeş. İşlemezse ben 111 mat pensiye alam. Aparı bana vereceğim özüm yiyeceğim. Düşman ata. Onu mən yenə verə bilmirəm. Belə hazırlandırmaqdansa bir dənə müharibə eləsin, getsin bunlar qırılsın hamısı. Gedib qardaş belə ölümdən sən. Gedib Qarabağa ölək. E, Biləşi qırıldı. Bəsdir, yaşayamıram. Sar beləmi? Nə də ki, millət qaldırır burada. Millət bir dənə çörəyə görə bir-birini qırırlar. Xəbəriniz yoxdur ondan. Para kolumun dolla kaldırma. Biz ona haberiz yoktu. Senden milli pulumu ver. İki manat puldan öteri millet birbirini kırır. Bu boyda zaman. Lerke etava yıkıştırır. Yıkıştır. Ne yıkıştırır he? Herkese oğru geliyor. Tekede oğru geliyor. Gelip oğru gelip tusalı söyle. Ben zaten. Kiraya pulan verəmirəm, ev yasmadı, ged oğruq elə gətirir. Hardan alım verim? Gedim cinayət eləyim, yatım içərdə. Onlar nətər deyəcəklər adama? Yalan deyirəm. Gəncəki cinayətin sayı artır. Niyə artır? İşsizlikdən. İşsizlikdən artıb. Bəli. Bakıda məktəbin, otelin sayını artırmasın. Türməyə sayını artırsın. Canlar kesin içəriyə. Hə, tamam da gediyor. Ha, cibində pulu olmayan oğran şəxsin betlindən gəzir, nə bilim, kimsə vurub baxıyordu, dağıdıb zapraskada. Bu niyə eləmir? Mən niyə eləmirəm? Acından öldürür millət. Pul olmayan uğraş 150 bine betmiyorsun, 500 bine. Bir bardak ev yumurta saçka yer şey nistiye. Onu Allah götüre. Senden ne istiyorsun? Var dövlət istiyorsun. Milyon istiyorsun. Sen ne istediğim oldu ki, mene kardeş aileme çörek pul aparım akşam evime. Bu boyda İstəmirəm sən var dövləti. Bu boyda güya prezid aparatından bunlar görmür ki, millət burada acdır. Kör deyirlər ha. Hamısının cibi doludur, cəmatın cibi boşdur. Cənab prezident İlham Əliyev olmasa, Vicdanıma and olsun. And olsun bizi yaradan Allah'a. Bütün o memurlar var ha. Onun böğründə oturanlar o prez apardan satıb yeyərlər.